Сегодня мы для вас сняли видео «Типичная наша дружба». Видео про нашу дружбу. Наша дружба не такая, как у всех, потому что мы очень странные. Поехали! Скучно как-то. Угу. Давайте вот так вот кто быстрее. Давайте! Я выиграла! В следующий раз я выиграю. Давайте к селфи. Подождите. Ты так на муху похожа. Да ладно. Мы королевы мух. Точно. Угу. Колобок повесился. Смешно. А давайте на чужие номера звонить прикалываться. Да, давай! Приезжай, <laughs> Давай, давай, давай, давай тебе ты, давай! Давай! Алло, мужчина! Я вас на остановке видела, у вас джинсы порно! Алло, ну что, была на вечеринке? Ні, я не А, только собираешься? Ага. Да ладно, а ты что? Ну, вот я, знаешь, я снял сначала. Как он посмел? Не знаю. А, Лёль, ты что, у логопеда была? А, ага, знала. А, да так, просто так круто разговариваешь вообще. Ну ладно тогда, давай. Ага. Иду, иду. А вы знаете, что я сейчас сделаю? Маску. Это для Нет. видео. Это я буду мычать, как корова. Ха -ха -ха. Смешно. Алена Селянка упала в грязь. Я я не упала в грязь, честно. Я, честно, честно, честно. Правда, правда, я не упала в грязь. Я делала себе эффективную маску. Алена, давай хотя бы чуть-чуть намажь. Ну я пытаюсь, хоть немножко. Ты, она такая жестокая вообще. А ты Жестко. губы намажь, типа ты не можешь разговаривать.